ceasul de vară Goleneală, goleneală Una prinde jointul, altul o țigară Goleneală, goleneală Nu te bagă seamă că n-ai nicio gară Au la cât am viață la mână Singur an de viață, în de o săptămână Stau acasă, telefonul sună Îți dau decline, pentru mine ești o sumă Seara cu băieții la o tură Tiga, lațul nu e o glumă Târfoiești de umplutură Ia 5 lei și bag o ieri mirosul de vară Golăneală, golăneală Unul prinde jointul, altul o țigară Golăneală, golăneală Nu te bag în seamă că n-ai nicio gară 300 de cai, n-ai cum să mă ai N-ai tu bani să-mi dai, pleacă ce mai stai Sunt atât de hai, zici că vin din rai Eu zbor în merțan, tu marci în tramvai Vorbește aiurea Pe la spate într-una Se vede ura mirosul de vară Golăneală, golăneală Una prime jointul, altul o țigară Golăneală, golăneală Nu te bagă seama că n-ai nicio gară Sunt golan pe bune, mă știu cu strada de mic Am plecat de jos ca să vezi tu cum mă ridic Când sunt cu ai mei, nu suna că îți resping Lasă-mă să-mi fac filmul de golan pe beat Toarnă, toarnă, toarnă că iar am paharul gol Trag în goline să nu mă bag la sum. de decor Coloneală, goloneală cu băieții